zelje očistimo ter ga na ribežen nadrobno naribamo. Isto naredimo tudi z rdečim zeljem. Postopek je identičen. zelju dodamo lovorjev list ter poper. Na to pa zelju dodamo 20 g soli na kilo zelja, ga dobro premešamo in pustimo, da odstoji približno pol ure. Čez pol ure zelje natlačimo v kozarce, ter jih dobro, dobro, zares dobro natlačimo, zato lahko uporabljamo tudi tlačilko za pire. Na vrhu zelja položimo še mrežico, ki bo zelje dišala. In pokrov samo položimo na zelje. In tako zelje pustimo odprto približno 3 dni, po treh dneh pa ga zapremo in pred nami je čudovito kislo zelje.